Değerli arkadaşlar, Takeoff kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Cihan Akgün. Bugünkü videoda hep beraber uçakların kapısı havada açılabilir mi? Eğer açılırsa ne olur ona bakacağız. Eğer hazırsanız başlayalım. Zaman zaman haberlerde yolcu havada uçağın kapısını açmaya çalıştı facianın eşiğinden dönüldü vesaire gibi haberleri görüyoruz. Peki bu işin aslı astarı nedir? Gelin anlatayım. Uçmak birçoğu için zaten başlı başına bir stres kaynağıdır. Uzun kuyruklar, ağlayan çocuklar derken bu stres iyice sınıra dayanabilir. Peki hiç düşündünüz mü? Bu ortamdan kaçmak isteyen birisi 30 bin fitte havada uçağın kapısını açmaya çalışırsa ne olur? O kişi uçuş görevlileri tarafından kontrol altına alınır, uçak inince de tutuklanır ve muhtemelen bir daha asla uçamaz. Ama uçağa havada hiçbir şey olmaz. Neden? Çünkü havada herhangi bir insan eğer Hulk değilse kapıyı açamaz. Ama bu modern jetler için böyle. Çünkü geçmişte bunun örnekleri var. Ama ne diyoruz? Havacılıkta her şey geçmişten alınan derslerle yapılıyor. Filmlerde görüyoruz uçağın kapısı bir sebepten dolayı açılıyor ve bir anda kabinde kaos ortamı yaşanıyor. Bunlar biraz abartı ama tabii ki o kapı yerden 30 bin fit yükseklikte açılırsa da hiçbir şey olmamış gibi çayınızı içmeye devam edemezsiniz. Uçuş irtifasında uçağın içerisindeki basınç dışarıdaki basınçtan oldukça fazladır ve bu nedenle eğer kapı açılırsa uçak içerisindeki hava bir anda saniyeler içerisinde dışarıya çıkacağı için oldukça sıkıntılı durumlar yaşanabilir. Biz bu videoda bir insan eliyle kapının açılmasından bahsettiğimiz için bu konuya odaklanıyoruz. Eğer bir yolcu uçuş esnasında uçak kapısını açmaya çalışırsa panik yapmayın ama yine de kemerleriniz bağlı olsun. Günümüz yolcu jetleri geçmişte yaşanılan kazalar ve olaylardan alınan dersler neticesinde sürekli olarak yeni teknolojilerle donatılıyor. Kapıların açılması konusunda ise güvenlik hem teknolojiden hem de atmosferden destek alınarak sağlanıyor. Şimdi uçaktaki uçuş şartlarına bir bakalım. Yerden havalandıktan sonra seyir irtifasına çıktığında ortalama 30 bin fit civarı yani 10 bin metre civarlarında seyretmektedir. Uçak kabinindeki basınçlandırmadan dolayı uçağın tüm yüzeylerine santimetre kare başına yarım kilo basınç uygulanır. Uçak kapılarını düşünün. Bazısı kabinin içine ve yukarıya doğru çekilir. Bazısı da önce içe doğru açılır ve sonrasında uçağın ön dış tarafına doğru gider. Ama uçuş irtifasında bunu yapacak bir insanoğlunun insanüstü güçlere sahip olması gerekir. Çünkü kapıyı açabilmesi için yüzlerce kiloluk bir kuvvet uygulaması lazım. Ayrıca kapıların birçok elektronik ve mekanik kilit ve sürgü sistemleriyle kilitlendiğinde unutmamamız gerekir. Yani bu kapıları açmak öyle kolay değildir. Peki acil çıkış kapıları var ya bu manyaklar onları açarsa ne olur diyebilirsiniz. Acil çıkış kapıları diğer kapılardan farklı dizayn edilmişlerdir. Ama Bunlarda da yine mekanik güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Bu mekanik güvenlik önlemleri de bazı kriterler yerine geldiğinde otomatik olarak çalışmaktadır. Mesela Boeing 737 modellerinde bu kriterler diğer 4 kapıdan en az 3'ünün kapalı olması, uçağın havada ya da take-off halinde olması. Bu acil çıkış kapıları taksi esnasında açılabilir. Taksi esnasında diğer şartlar yerine getirilmiş olsa da uçak take-off gücünde değil. Yani acil bir durum olabilme ihtimaline karşı mekanik kontrol devreye girmez. Ama piste çıkıp kalkış için hızlanmaya başlandığı andan itibaren bu kapıların mekanik güvenlik önlemleri devreye girer ve açamazsınız. Ama taksi esnasında bu kapıyı durup dururken açmaya çalışmak çok da iyi bir fikir değil çünkü zaten pilotlar kokpitte kapının açıldığını görürler ama kapı açıldıktan sonra kapatılıp hiçbir şey olmamış gibi devam edilmez. Yasal yaptırımlarla karşılaşırsınız, çok sağlam bir tazminat ödersiniz ve bir daha asla uçağa binemeyebilirsiniz. Yani çok iyi bir fikir değil tamam. Evet kapılarla ilgili mevzu bu kadar. Ayrıca benden de bugünlük bu kadar. Eğer ki eksiklikler olmuşsa affola. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.